galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, estamos aqui encantado. E eu vou gravar pra vocês mais um ou médioinho. Que no caso é um milkshakezão, milkshake e milkshakezinho. A minha mãe que vai preparar todos os milkshakes. Eu tô com medo do que ela vai preparar pra gente, mas bora lá pro vídeo. Bom, galera, já estamos aqui preparados. João que tá aqui encantado comigo, e meu irmão Gil, que vocês já conhecem, já fez alguns vídeos aqui, e estamos preparados, minha mãe, eu sei que ela não vai pegar leve dessa vez, porque ela já entendeu o contexto do vídeo, então eu tô com um pouco de medo. O receio aí. <laughs> Mas vamos começar. Agora eu vou começar a preparar os milkshake. Vou pegar leve, fazer um bem docinho para eles experimentarem primeiro, tá? Vou pegar leite, que eu já pus aqui. Agora o sorvete. e eu não quero. Esse vai ficar bom. Então é o seguinte, já temos aqui o primeiro produto que será feito o milkshake. Claro e os bilhetinhos. Eu vou começar tirando dessa vez. Ai, ai, quem? Como você sabe, hein? Hum. É, eu acho que foi tu que fez os bilhetinhos, não os foi? Os bilhetinhos fui, né? É, então. Mas eu não sei. Tá. Milkshakezinho. Milkshake normal. Milkshakezão. Eita. É. Mas a gente não sabe como que vai começar, se vai começar ruim, se vai começar bom. Então, vamos ver situação, né? de que vai ser. ser. Eu vi ela passando com o um saco de ferro. de ferro, né? Vai. Então, vamos ver o que será lá tá? o primeiro. Nutelina. Nutella! Nossa, começou muito Aí, fácil. Não, mas eu agradeço até por ser um milkshakezinho, porque já não, não começo cheia. É verdade. Vai começar cheio, por não, mais que seja uma prefiro... coisa boa. É, mas é muito. Então é o seguinte, já estamos aqui. Olha que milkshake bonito. Dona Rosane caprichou. Tá cheio de Nutella, tem bordinha de Nutella e tudo. Aqui estamos, então vamos começar, né? Hum. Nossa, tá bom, hein? Você dá uma lambidinha lá. Uhum. uhum. Fica até com bigodinho de hum. Nutella. Na borda? Não, ficou não. O que tá mais valendo é a borda. Hum, uhum. tá delícia. Hum. Nossa, caprichou. Hum, tá muito ah, bom. Eu mesma tô amando, né? Na medida ah. certa. Pra mim que sou pequenininha. Eu acho que o seu tá pouco demais, viu? Ah. O dele é Nutella. Ixi. Eu que lute, né? A diarreia vem. Uhum. <laughs> mas tá delícia. Tá delícia. Eu acabei o meu Bom, broto. Ficou muito. só né? espuminha, ó. Só espuminha. Já terminei. Já tô pronta pro próximo. Bom, galerinha, eu terminei logo cedo. Num shot. Joãozinho terminou tranquilo eu também, né? Eu tomaria outro. Tomaria Tô outro, tranquilo. tranquilo. Eu Mano, remando. Ah, mas um milkshake de Nutella, um, o primeiro, suave. O problema é ele pegar mais um milkshake. O né? problema Não, é exatamente. É, esse é o é, é problema. Esse é o problema, por isso que eu falei, já, já comecei bem, porque é assim, milkshakezinho, hum. sabor gostosinho. É, mas pode ser o quê? Boas. Você milkshakezinho, ele milkshakezão. Aí o próximo pode ser ele pequeno e você grande. É. Na barriga de vocês vai ficar a mesma quantidade. vai diferença é que o grande no seu pode ser barro. a gente não sabe o que tem por aí. Bom, então vamos pro agora. próximo. Bora pro próxima comida. Agora eu vou fazer um milkshake delicioso de morango. Já botei o leite. Vou pegar o morango. Bom, próximo alimento. Acho que agora vai ser ruim. Tenho medo. Não, vamos foi que se começou Nutella. Isso aqui no mínimo é cocô de passarinho. Minha mãe não ia ser tão malvada assim. Milkshake. feijão triturado. Milkshakezinho. Milkshake. Hum, Meu é normal. Eu tô me dando bem nesse vídeo. Finalmente um vídeo desse que eu me dou bem. Eu juro que eu queria tomar outro milkshake, mas talvez não desse sabor que vai aparecer aí agora. Hum, vamos ver que será? Moranguinho, não, moranguinho. Morango é suave bright. Ah, é, ela, tá muito suave, boa, né? ela tá só muito suave. Ela tá muito suave. Tô até com medo do que vai vir depois. Milkshake de moranguinho. Dá tá um oi aí, mãe. Oi. Ah, não, tu já gravou, né? <laughs> o meu é Milkshakezinho. O meu milkshake eu gosto do milkshakezão de morango. De morango é bom, eu Delícia. gosto também. E o milkshake. Muito bom. Hum. Nossa, o de morango eu gosto muito. Whey protein? Gostinho de O de morango tá melhor que o de Nutella. Hum. Tá. Hum. Né? O de morango tá delícia mais levinho. A Carol tá só uhum. pegando milkshakezinho nos Eu bolos. também tô muito bem. No próximo ela vai pegar o milkshake. É, porque pensa, <laughs> Nutella, elazinho. Aí morango, elazinho de novo. Cocô de passarinho. É. Será que cocô de passarinho vem nas gordinhas, assim? Ai, João, para! <laughs> Eu tô Aranha é com grilo. Ó, Nossa, gostoso. Esvaziadinho, Esse aqui tá delicioso. delicião. Vou ficar aqui esperando vocês, né? Nossa, ele tá gostoso, hein? Não, esse tá muito bom, muito bom mesmo. Gostei. Olha que eu não sou muito do, do sorvete de morango. Ó, oh, mano, tá indo. Eu quero ver, ó. Já tem o milkshakezão e o milkshake dentro desse corpo. Tá não sei o que, que vai acontecer. Ó, fez até um personalizado. Eu já acabei. Giovanni terminou também. E prontinho, o Joãozinho também terminou. Terminou? Terminei, só fica Roncou, chegou até a roncar o copo. Fica só essa espuminha aqui de fundo, mas a espuminha não. É, a espuminha o meu ficou também mas tudo bem. Tá, tá satisfeito? Meu moranguinho agora. <laughs> tá bom. Tá satisfeito, então. Vamos para o próximo, que agora não tem escapatória, tem que ser ruim. Dois bom, um é, depois, do é. outro. A gente não sabe. Imagina se for seis rodadas que ela fez, seis hum. milkshakes. Ela mete três bons de começo, só pra gente e se encher. Três horríveis. E aí depois três ruins. Uh, aí é muito pior. Só pra dar estrago. Eu acho que eu prefiro intercalado, tipo, bom, ruim, bom, Eu ruim, também. Do Mas que a gente tudo não bom. escolhe, né? Então. Então. É. É só Bom, a minha preferência. Vamos lá, próximo. Agora vou exagerar, vou pegar bem pesado com eles. Já botei o leite, agora vou botar o sorvete de creme. E vou botar um pedaço de pizza. Pizza caseira, tá? Já estamos aqui com o terceiro alimento para o terceiro sabor de milkshake. Tirar isso aí, vida. João tá ainda comendo moranguinhos. Delícia, né? Sobrou uns aqui. Ai, ai, ai. Milkshakezinho, gente, eu tô com muita sorte nesse vídeo. Milkshakezão. Muita sorte. Eu acho que a Carol sabe qual é o Eu papel. também tô achando. Eu não Né? sei, vamos uma. dobrar, onde? vamos dobrar diferente. Pode dobrar. Ah, acho que a gente dobra agora, pode né, dobrar. Carolina? Foi tu que foi o primeiro, Ah, sim. Ai, ah, Ela falou assim, João, você vai ser o primeiro. E já tava escondendo, só tinha dois papéis no meu seio. vamos ver o que vai ser agora. Vai ser alguma coisa ruim? Será? Ih, Ah, Peraí. tá. Não, é sério, peraí. o teu é o shakezão. Ô mãe, já vou. Eita, gente, isso é uma pizza. É uma pizza daquelas caseiras. É uma delícia. João. Tá João, volta aqui. minha mãe tá me chamando. É uma delícia. É uma delícia, mas em formato de milkshake. Alô. Que medo. Alô. É. Mãe? O medo nem é Quem é, é agora. O medo é do é resultado é depois com tudo na barriga. Gente, olha Meu isso. Deus. Ah. Tá, tá bom comprar passagem agora pra São Paulo? É. <laughs> Tô indo. Gente, desculpa ter que acabar o vídeo agora, vou ter que ir pra São Paulo. <laughs> O bom Nossa, é o cheiro, né? bem. Deu um Ô, João, dá uma cheiradinha. <laughs> Meu Deus. Posso falar? Quer pensar pelo lado positivo? Não, não quero. Esse vai dar ruim. Qual é o lado positivo? Não existe, eu só pensei. Gente, não tem como ter um lado positivo nesse negócio. Eu não vou tomar. É, é muito ruim. É. Muito ah, ruim. Eu arrego meu próprio vídeo. Posso falar? Eu achei o gostinho, sabe do quê? De pizza? Não, estrogonofe. Estrogonofe, é. exatamente. Só que tá gelado, tá muito gelado por causa do sorvete. Delícia. Eu, eu, eu abandonei. Desculpa. Ah. Não dá. Eu posso falar? Sério, sério é tomei... muito ruim. Eu tomei um golão muito. agora. Tentem fazer mas eu vou falar pra vocês. O cheiro, vamos falar bem sério, é de vômito. Que nojo. Nossa. Olha, agora pior, eu não tinha pensado. oh, mas eu dei uma engolida agora. Sabe quando você dá aqueles arroz Ai, quente? gente, a minha mãe foi muito maldosa nessa. Muito maldosa. Sabe aquele arroto quente, que vem aquele ácido, que até arde a garganta? É, é isso aí, esse, esse é o cheiro. Esse é o, esse cheiro, é o cheiro, esse vomitinho, né? Isso aí. Gente, essa rodada vai, vai ser cancelada. Eu cancelo essa rodada. Não, não tem condição. Não tem condição. A gente vai passar muito mal. Muito, muito, não, não. muito, muito mal. Esse vamos deixar. Essa vai, ser, vai ter que, que ser, vai ter que ser arregada. Eu gostei, mas já já que todo mundo é arregou a rodada, eu vou deixar pra lá. É, eu tomei dois golinhos, mas só pra dar um, um revertéres no estômago. Eu gostei mesmo, eu um tomaria inteiro, mas como todo mundo falou, vamos arregar o melhor, eu fui na, eu fui na do time. Hum, né? Entendi. Tá bom. Então vamos pro próximo, já que a gente arregou esse. Gente, agora mais um pesadinho, tá? Que eu quero todo mundo saudável. Vai ficar ruim, tá? Tá, já botei o leite, agora vou botar o sorvete de creme. E agora vai uma saladinha. Vou botar umas rúcula junto, ó. Aí fica bem azedo. eu espero, tem que ser muito bom. Porque depois de pizza... Eu acho que ela vai mandar outro ruim agora, sabe por quê? Porque ela viu que a gente cancelou essa. Pode ser cocô de passarinho. Uhum. Eu senti um cheirinho. Nossa eu vi um passarinho. senhora, sério. Muito, Pombo. muito ruim o <laughs> outro, mas acho que esse vai ser bom. então lá, vamos vai. lá. Ai, cocô, cocô, cocô. Ah, vamos tirar é. os bilhetinhos antes, né? né? Ó, né? tirem oh, vocês. Isso, vamos Pra depois vocês não dizerem que eu tô roubando. Milkshakezinho. Milkshake. Tá vendo? Ah, ah hum. Tirei milkshakezão. Tá. Qual que tu não tirou milkshakezão? Acho que o primeiro tirei milkshake normal. Ah, é que eu tirei milkshakezão. Uhum. Tá, então vamos ver o que é. Cocô de pomba, eu tenho certeza, certeza. Ixi, ah. Maria, todo mundo saudável nesse vídeo. Delícia. Minha mãe é muito saudável, sabia que ela ia botar alguma coisa saudável pra gente, uhum. pra gente Uma ser. Uma saladinha! Parece Vamos que eu tô... milkshake de saladinha. Parece que eu tô mostrando a língua e minha língua é verde, ó. Lá vem ela com o milkshake de saladinha. Que bonito, hein, mãe? eu sou Eu sou pequeno. Isso parece um suco verde. Gente, tá com cheiro de suco verde, mas tá bonito, hein? Para de roubar. Né? Já sei, é eu tô fazendo o meu então. Ah. Vai falar que não tá bonito, pelo menos. Gente, eu acho que esse aqui, ele não é o pior. Eu acho que o outro era o pior. Porque Gil. esse aqui é salada. Não, mas esse aqui eu tá com cheiro de, grama. Tem cheiro bom, é. salada. Gente, tipo olha assim. o meu como foi lindo. Ah. <laughs> Deixa eu ver. Não é ruim. Tipo ruim. assim, é, não é a melhor coisa que eu já tomei. Não é um de não. pizza, mas também não é um de Nutella. Exatamente. Não, não esse tipo aqui é um... Meio. Jogando bola, escorreguei e caí de boca na grama. <laughs> É. é, é tem gosto de grama. Real, real. Grama, real. grama. Eu tomaria, <laughs> eu acho. É. Ah, é salada, se tu for pra pensar, acho que tá tudo bem. É. Que o pior da pizza pra mim é que eu não gosto de coisa quente, gelada, entendeu? Preciso das coisas quentes, não, quentes. E salada não... é salada. Eu também não ia gostar desse vômito quente. Será que foi botado tomate aqui dentro? Não. Não, né? Tomate não. Odeio tomate. Eu gostei legal desse aqui hum, Eu também. Meu irmão tá terminando, terminando, já. Eu é bobrei bem minha infância mesmo quando eu jogava bola, que é de boa hum, na grama. Eu não é, terminei. Tipo assim, pega a parte, pega a parte da espuminha, amor. Tá é bem mas é complicado. Né? Pega a parte da espuminha de cima, eu é Eu não, não escutei que tu gostou? Eu gostei, mas tipo, tô, tô tomando, né? Tô tomando naquelas, não tem como tomar tipo, caramba, bora tomar um milkshake de um litro de salada. Ah, mas uma bolinha de chocolate, alguma coisa assim, fica bom, né? Dá, né? É, talvez, né? Eu gostei, já tomei todo. Ô mãe, traz mais aí. Não, achei aqui, ó. <laughs> Fica à vontade. Não, cada um com seu copo, né? Não, esse não, a gente arregou um, não pode arregar dois, não. Bonzinho, não pode arregar dois, não. Bom, galera, eu terminei o meu. João tá no finzinho, né? Sofri. Só espuminha. Não, só espuminha não vale, espuminha é muito ruim. Espuminha é muito ruim. Toma então, espuminha assim. Nossa, <laughs> ah, espuminha é <laughs> ruim. Bom, ó, copinhos tudo certo. O Giovanni já tomou lá no início. E agora tem a última rodada. Será que ela fez daquele jeito que tu falou? Botou todos os bons e depois ficou só os ruins pra gente? Pode ser. Tô com medo. Tô com medo. Vamos ver qual é o próximo. Foi dois bons e dois ruins até agora. É, exato. Dois horríveis, não caso. Agora tudo pode acontecer. Cocô de passarinho. <laughs> <laughs> Bora. Vou pegar mais leve agora, porque peguei pesado antes. Agora vou pegar mais leve, tá? Já botei o, o leite o sorvete e eu vou usar um óleo. Esse também vai ficar bom. Bom, última rodada. Vou deixar vocês pegarem de novo pra não dizer que eu tô roubando, porque eles têm mania de dizer que eu tô não. roubando. É eu acho que tava sempre roubando. Né? rouba em todos eu os, eu acho todos os vídeos. Ah. Vamos, milk vamos abrir. Milkshakezão. Milkshakezinho. Milkshake. Estranho, né? O quê? É. As duas é? vezes que você é a última que tira? Não, mas eu não tava, juro. <laughs> Juro, juradinho. Vamos ver. Meu chequezinho, ele tem um. Tem um é a última? Uma coisinha aqui, né? Ah, é. <laughs> É a última? última rodada. Tô feliz então, porque se for algo bom ou algo ruim, pelo menos falta só Não, eu tô bem também. Eu tomei tanto milkshake grande hoje que eu já Eu tomei Eu, na verdade, eu tomei apavorado, porque eu já tomei dois grandes. Eu não tô com uma ideia muito agradável é grande, do que vai dar com medo dentro do meu aqui. estômago. Hum. E eu vi ela passando com um pombo na mão mesmo. Tô com medo. Vamos ver? Vou de passarinho. Ah, tá de boa. É. Ai, finalmente uma coisa boa, que eu pensei que não tinha mais coisa boa. Não sei é qual é, a que é melhor, que é, se Última rodada. Pelo menos eu não me dei tão mal. Nos dois maiores que eu peguei, eu peguei de Nutella Mãe, e tu óleo. pegou pesado com a gente, né? O de pizza a gente teve que carregar, não, te, não teve condição. Mas esse agora compensa. Né? Esse Nossa, compensa. mas o de pizza é tão gostoso, tinha Nossa. até uma batata palha batida. Ah, tinha mesmo. <laughs> tinha, é verdade. Eu tinha que tu pegou vida? Pegar pesado pra ah, maciar agora no final. Mexe tá pra mim, óleo, todo embaixo. tomar aquele shot gostoso. Tá cheio de é pior que eu embaixo. reclamar que o de pizza antes é que tu olha pra esse que é tão bom e lembra do gosto daquele. É. Ah, mas eu só lembro do gosto. Ah, esse aqui é suave. Ariba, abarro. Hum, esse é uma delícia. Ah. Esse é uma delícia. Eu não gostei muito. Hum. Você não gosta de coisa com um pedacinho, né? gostei desse. Não gostou? Gostei. Eu também. Hum. Sentindo no boteco. <laughs> virando shot. Eu vou esperar vocês tomarem, porque depois eu vou só vir isso aqui e acaba. Hum, uhum. Nojento. Na hora que vocês tiverem no final. Porque até o Gil tomar ali pelo menos umas tá três. Tá bom. Ó. Não vai. Ó, quer ver? Vou fazer competição agora. Duas crianças eu tenho do meu lado. Não, mas não tem como ele tomar mais rápido que eu. mas se ele quiser muito. <laughs> Ainda mais esse canudinho, que esse canudinho aí é bem fininho, né? Sacana, né? Ele deixou eu terminar meu irmão terminou também, ficou, ficou só espuminha. E aí o João só fez aqui, ó. Mas eu falei, gente. Eu fiquei aqui no celular, de boa, esperando. Muito fácil, mas eu vou falar. Eu tô muito cheia. Eu gostei de ser o pequeno Nossa último, senhora, eu, eu tomei mais milkshake do que eu tomo num ano inteiro. Nossa. Com certeza. Eu nem tomo milkshake. Eu nem lembro a última vez que resenha. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta hashtag chocolate, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. E eu amo muito vocês. Sabe o que a gente podia fazer agora? Beijo, beijo, beijo, beijo. beijo. E ali tomar um milkshake. Uh! É.